بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والغمر إذا تلاها فالنهار إذا جلاها فالليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها فنفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله مسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها فلا يخاف عقوبا